benvenuti nel mondo di Matti. Oggi andremo a cucinare il salmone gratinato. Spero che il video vi piaccia e se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi. Ricordate di attivare la campanella, così seguirete i prossimi video. la terra di l'amore, tu sei la gioia di innamorati che vedono di tutti i paesi, felici su di stare sempre qua. L'amore sboccia a mezzo ai giardini, di zagara d'arance e mannarini. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardore l'amore siciliano, l'amore siciliano, di lettina lo poco si picchiò. Le notti a Taormina sono dolci, lo cielo è tutto stile arraccamato. L'amore siciliano a tutti piace, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardore in talo cuore l'amore siciliano, l'amore siciliano, di lette in alo poco si picchiò. La giorno tu tutta sulle e la notte luto cielo e di velluto, ci sono candelle qualsiasi la terra di lavori, lo paradiso un terra e tutto ca. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardore in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano, di lette nalo poco si picchiò. Andiamo a vedere come ti siciliano a tutti piaci, per chi è fatto di sincerità. L'amore siciliano, l'amore siciliano, che mette tanta ardura in talo cuore. L'amore siciliano, l'amore siciliano.